አስረኛ ሁሉን ሊያድስ ነው የሚመጣው ሐዋርያ 13 21 ራእይ 21 አምስት በተለይ እዚህ ሐዋርያ 13 21ን እንድናነበው ጠይቃለሁ። ሐዋርያ 13 21 ላይ የሚለው ምንድን ነው? በቅዱሳን ነቢያቱ አፍ እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በቅዱሳን ነቢያቱ አፍ የተናገረው ነገር ሁሉ እስከሚታደስበት ዘመን ሰማይ ይቀበለው ዘንድ ይገባል ይላል። ማንን? ክርስቶስ ኢየሱስን ይቀበለው ዘንድ ሰማይ። አሁን ለምሳሌ ሐዋርያ ሥራ 11 ከ10 ጀምሮ ስንመለከት ሐዋርያቱ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ባረገበት ጊዜ ወደ ላይ ሲመለከቱት ሄደ። ወደ ላይ ሲሄድ ደመና ከዓይናቸው ሰውራ ተቀበለችው ይላል። ማለት ሰማይ ተቀበለችው ማለት ነው። ትይዟለች ሰላም ሰማይ ማንን ጌታ ኢየሱስን ነው የምትይዘው ሰማይ ግን ሰማይ ክርስቶስ ኢየሱስን የምትይዘው እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ነው። አሁን እኛ እዚህ ነው ያለ ነው። ምድር ይዛናለች። መነጠቅ አንችልም፣ መሄድ አንችልም። ግን እስከ ተወሰነ ጊዜ ነው። መለከት ሲነፋ ትለቀናለች ማለት በቅስፈታይን ተለውጠን የተፈጥሮን ህግ ጥሰን ነው ምንሄደው። ልክ እንዲሁ ማለት ነው አዋርያ ሥራ 3 ላይ ነገር ሁሉ እስከሚታደስበት ድረስ ሰማይ ይቀበለው ዘንድ ይገባል። ክርስቶስ ኢየሱስን ሰማይ ተቀብለዋለች፣ ይዘዋለች ማለት ነው። ሰማይ በሌላ ቋንቋ እግዚአብሔር አልፈቀደለትም ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ይመጣል። መቼ ነው የሚመጣው? ክርስቶስ ቀጥታ ሁሉን ሊያድስ ነው የሚመጣው። ምንን ያድሳል? የተፈጥሮ ባለፈው ጊዜ ምልክቶች አምስት ከፍዬ አይደለም የነገርኳቸው። የተፈጥሮ አደጋ በጣም ብዙ ነው። ፀሐይ ትግላለች፣ ጨረቃ ትጨልማለች፣ ሰዎች ምላሳቸውን ያኝካሉ። ጎርፍ አለ፣ የምድር መናወጥ አለ፣ የፖለቲካው system አለ። በጣም አስቀያሚ ብልሽትሽት ያለ ነገር ነው። አሁን ምድር ተበላሸች፣ ሰዎች ሁሉ በግፍ ተሞሉ እንደተባለ ማለት ነው። የፖለቲካ የህብረተሰብ በቤተሰብ መካከል ወላጆች እና ልጆች ልጆች ለወላጆች ካልታዘዙ ሰላም የለም። ተበላሻሽቶ በቃ ብሽት ሽት ሽት ብሏል እና ጌታ ይመጣል። ለምን ይሄን ሁሉ ሊያድስ ነው የሚመጣ ነገር ሁሉ እስኪ የሚታደስበት ድረስ ሰማይ ይቀበለው ዘንድ ይገባል። የድሳቱ ጊዜ በሚደርስበት ጊዜ ይመጣል ጌታ ኢየሱስ፣ ሰማይ ትለቀዋለች ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ለምን ይመጣል? ለማደስ። ምንድን ነው የሚያድሰው? ሁሉን ነው የሚያድሰው። የማያድሰው ነገር የለም። አገዛዙን ያድሳል፣ ፖለቲካውን ያድሳል፣ ተፈጥሮውን ያድሳል ማለት ነው። ሌላኛው ክርስቶስ ኢየሱስ የሚመጣበት አስራ አንደኛው ምክንያት ጠላቶቹን ሊያጠፋ ነው የሚመጣው። ይሁዳ ምዕራፍ አንድ ውስጥ ለምን ይመጣል ጌታ? ጠላቶቹን ሊያጠፋ ነው። እሱ እንግዲህ ጠይ አይደለም። የሚጠሉት ግን አሉ። የሚጠሉት ግን የጽድቅን መንገድ የቅድስናን መንገድ ስለሚጋፉ እነዚህን ምን ያደርጋል? ያጠፋል። ልክ በአርማጌዲዮን ጦርነት ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው። አስራ ሁለተኛ ፍጥረትን ከእስራት ሊፈታ ይመጣል። ለምን ይመጣል ጌታ ፍጥረትን ከስራት ሊፈታ? በእውነት በጣም ይህ እስራት አስቀያሚ ነው። ሰዎች ሮሜ ምዕራፍ ስምንትን ሁላችንም እንድናወጣ ጠይቃለሁ። እስራት በጣም አስቀያሚ ነው። እስራት ማለት የነፃነት ጉዳይ አይደለም። እስራት እስራት በሌላው ጉልበተኛ ስር የመገዛት ነፃነትን መብትን የማጣት ቦታ ነው እስራት። ፍጥረት ብሎ የሚለው በምድር ገጽ ላይ ያሉትን ፍጥረታቶች ማለት ሰውን ጨምሮ እንስሳትን ጨምሮ አህዮችን ጨምሮ ጅቦችን ጨምሮ ግብረ ጉንዳንን ጨምሮ ማለት ነው። መርገም መርገም ያመጣው ነገር አለ በምድር ገጽ ላይ። ክርስቶስ ኢየሱስ ለምንድን ነው የሚመጣው? ይህንን እስራት ሊያጠፋ ነው። ለምሳሌ የሮሜ ምዕራፍ ስምንት ከቁጥር 18 ጀምሮ ለእኛ የሚገለጽ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ። የፍጥረትን አፍቆት የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ይጠባበቃል። እዚህ ጋር ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ልጆች ምን ማለት ነው? ፍጥረት ምን ማለት ፍጥረት አሉ ፍጥረት አሉ። የእኛን ልጆች መገለጥ የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ይጠባበቃሉ። ፍጥረትና ማን ናቸው? የአህያ ጠላት ጅብ ነው አይደለም? የጊደር ጠላት ደግሞ የግደርና የወይፈን ጠላት ነው፣ ይሰብራታል ግደሪቱን። የፍየል ጠላት ምንድን ነው? ነብር ነው። ጠላታሞች ጠላታሞች ጠላታሞች ፍጥረታት በምድር ገጽ ላሉ እነኚህ ፈሪ ክፍሎች ማለት አሁን ለምሳሌ ከብቶች ሲጠብቅ ጥንቸልን አውቃለሁ። ጥንቸል እና ጥንቸል ቅጠል ቀጠብ ቀጠብ ታደርግና ቀና ትለና ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ትላለች። ስቅቅ ስቅቅ እያለች እየፈራች ነው የምትሄደው ስመለከታት ማለት ነው። ጥንቸል ትፈራለች፣ በጣም ትፈራለች። መርገም ውስጥ ነው ያለችው። አንዳንድ ፍጥረታት አሁን አይመቻቸውም፣ ጨለማ አይመቻቸውም። እያንዳንዱ ተጠቂ ክፍል ስትመለከቱ የመርገም ውጤት ነው። ተጠቂ ክፍልን ስታዩ የመርገም ውጤት ነው። አሁን እነኚህ ፍጥረታቶች አሁን ሰዎች ሰዎች ስንትና ስንት ሰው ይሰቃያል አይደለም? የተሰቃዩ የተሰቃዩ አሁን ለምሳሌ በቴሌቪዥን አጋንንቶች ሰውን ለቀው የሚወጡት እኮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ ነው። ሟርተኛ፣ መተተኛ፣ አስማተኛ፣ ጠንቋይ፣ ደጋሚ በምንም አይነት መንፈሱን መናፍስ ሰው ውስጥ ያሉትን መናፍስ አስታክሶ ትእዛዝ ሰጥተው ለተወሰነ ጊዜ ጸጥ እንዲሉ ያደርግ እንደሆን ነው እንጂ በምንም አይነት አጋንንት ያለበት ሰው አጋንንት ካለበት ከሌላ ሰው ውስጥ አጋንንትን አስወጣ ውሸት ነው። ግን ትክክለኛ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ዳግም ልደትን ያገኘ ከሆነ መናፍስን ያስወጣቸዋል። መንፈሱ ለቆ ሲሄድ ሰውየው ተፈታ ማለት ነው። ደስ ብሎት እንዴት አድርገው ጌታ ኢየሱስን እንደሚያመሰግን አይታቸዋል አይደለም? እሱ ነው። ፍጥረታት አሁን ብዙ ሰዎች እኮ ናቸው እንዲህ ባልና ሚስት ሁለቱም አጋንንት አለባቸው። መኪና እየነዱ በውስጣቸው ያለው መንፈስ እርስ በርስ እያጋጨ መኪናቸው ከሌሎች መኪናዎች ጋር እንዲጋጩ እያደረገ ገንዘባቸው ሁልጭ አድርጎ ሆስፒታል እያስተኛ ሰውነታቸውን እየሰባበረ እንዴት እንደሚጫወትባቸው እነኛ ሰዎች እኮ በሰውነታቸው ላይ አደጋ በመድረሱ ይናፍቃሉ። ፍጥረት የሚባሉ ሰዎች ናቸው። ፍጥረት የሚባሉ ፍየሎች ናቸው። ፍጥረት የሚባሉ ልዩ ልዩ ስቅቅ ስቅቅ ስቅቅ ብለው በባርነት በስቃይ የሚኖሩ አሉ። ተመልከቱ እዚህ ቁጥር 19 የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ይጠባበቃልና ፍጥረት ለከንቱነት ተገዝቷልና በተስፋ ስላስገዛው ነው እንጂ በፈቃዱ አይደለም። ተስፋውን ፍጥረት ራሱ ልብ በሉ፣ ፍጥረት ራሱ ደግሞ ከጥፋት ባርነት አያችሁ ጥፋት አለባቸው፣ ባርነት ነው እሱ። ነጻነት ወጥቶ ይልና ለእግዚአብሔር ልጆች ወደሚሆን ክብር ነጻነት እንዲደርስ ነው ብሎ ይናገራል። በተለይ ይሄ ሰዎችን ያመለክታል። አሁን እኛ ስንነጠቅ ተነጥቀን በአምባ ላይ ፈረስ ላይ ተቀምጠን ወደ ምድር ለሺህ ዓመት ለመንገስ ስንመጣ የእግዚአብሔር ይህንን ይናፍቃሉ። ኃጢአተኞች በምድር ያሉ ማአት በቢሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ጥለናቸው ነው ምንነጠቀው በሰባቱ ዓመት መከራ ተሰቃይተው ተሰቃይተው ተሰቃይተው የእኛን መገለጥ ይጠባበቃሉ። እኛ ለሺህ ዓመት ስንነገስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ወንጌል ስንሰብክላቸው በወንጌል ነፃ ይሆናል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ። ሰዎች ይሄንን ተመልከቱ። ሰላም የሌላችሁ እረፍት የሌላችሁ ሌሊት ሌሊት በህልማችሁ የምትሰቃዩ አንዴ ጉድጓድ ውስጥ፣ አንዴ ቀዝቃዛ ውስጥ፣ አንዴ ገደል ውስጥ፣ አንድ ጊዜ እሳት ውስጥ፣ አንድ ጊዜ የምትሰቃዩ ሰዎች መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መድኃኒት የክርስቶስ ኢየሱስ ወኪል የሆነች ቤተ ክርስቲያን ነች። ወደ ትክክለኛው መድኃኒት፣ ወደ ትክክለኛው ብርሃን፣ ወደ ትክክለኛው መልካሙ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ታመለክታለች ማለት ነው። ፍጥረታት እናንተ አገልጋዮች ወደ እናንተ መጣው ነፃ መውጣት የሚፈልጉትን ፍጥረታት እያሰናከላችሁ ከቤት የምታባረሯችሁ ሰዎች ወዮላችሁ። እየጠላዋችሁ እንዳይመስላችሁ ወዮላችሁ ምላችሁ እየወደድኳቸው ነው። ውስጤ እየደማ እያለቀሰ ነው። አርባ አራት ዓመት ጌታን አገልግየዋለሁ። ምኩራራበት ምመጻደቅበት ነገር የለው የመጨረሻዊ ዋጋዬን ከሱ ነው የማገኘው። እናንተ መጋቢያን፣ እናንተ ነቢያት ነን የምትሉ፣ እናንተ ሐዋርያት ነን የምትሉ እንዲህ አይነት በስቃይ ያሉትን የቤተ ክርስቲያንን መገለጥ የእግዚአብሔር ልጆችን መገለጥ የሚጠብቁ እንዲህ ድረሱልን ድረሱልን ድረሱልን ብለው ጩኸት የጩኸት ድምፅ የሚያሰሙ ሰዎችን የምታሰናክሉ ሀያ ሺህ ብራቸውን ሰላሳ ሺህ ብራቸውን አምስት መቶ ሺህ ብራቸውን እየወሰዳችሁ የባንክ አካውንታቸውን እያጭበረበራችሁ ሊከሷችሁ ሲመጡ መስመር ሊያስይዟችሁ ሲመጡ ደግሞ በለያየ በተለያየ አይነት መንገድ እያስደበደባችሁ የምታሰቃዩ ፍጥረትን ነፃ እንደማውጣት ፍጥረትን ወደ ዲያብሎስ ባርነት የምትመልሱ ሰዎች ወዮላችሁ። እየጠሏችሁ እንዳይመስላችሁ ወዮላችሁ ብሎ እያዘንኩላችሁ ነው። ለምን ትጠፋላችሁ? ካርቦን ሲክስ ሲክስ ስፕሪት እኮ ነው ይሄ በምድራዊ ነገር ያለው ብሩ ወርቁ ሁሉ ሳይኮትሮኒክ ወፐን አዘጋጅተው እኮ በስድስት መቶ ስድስት ቺፕ ቫይረስ እኛ ውስጥ እኮ ሊለቁ ሰዎች የተዘጋጁበት ጊዜ ነው። አከማይታካችሁ አከማይታችሁ እግዚአብሔር ካላበላችሁ አትበሉትም። እንደ በላ አምታብዱበት አላችሁ እንጂ አህያ እስክትደበድቡ አይምሯችሁን ትስታላችሁ። ለምን ይመጣል ጌታ ፍጥረትን ነፃ ሊያወጣ? በባርነት ቀንበር ውስጥ ያሉትን ሰዎች ይታደግ ነው የሚመጣው። ስሙ የተባረቀ ይሁን። እኛ የምናመልከው ኢየሱስ እንዲህ አይነት ኢየሱስ ነው። ሙስሊሞች ወገኖቼ፣ የኔ ወገኖች ሰላሳ ዓመት ጸልያለሁ ለመላው ሙስሊሞች በኢትዮጵያም ላሉ በሌሎችም ማለት ነው። ኢየሱስን ፈልጋችሁ አግኙት፣ ይገኛል እሱ። ግን ከፈት አድርጋችሁ ሌላኛው ክርስቶስ ኢየሱስ የሚመጣው ለምንድን ነው? ይቅርታ እንግዲህ እዚች ፍጥረትን ከስራት ለመፍታት የሚለውን ነገር ስንመለከት ኢሳያስ 35ን እንድታነቡ ነው። አሁን በአሜሪካ ለምሳሌ ከአንድ ስቴት ወደ ላስ ቬጋስ በአውሮፕላን በር ያለ ወደ ሶስት ሰዓት አምስት ሰዓት ይመስለኛል በአውሮፕላን በረሃ በር ያለ እዛውን ስመለከት ወደ ታች ስመለከት ከተማ የለ በረሃ በየትቃድ ጠለ በረሃ ነው። የካላሃሪ ምድረ በዳ ካላሃሪ ምድረ በዳ፣ የሰሐራ ምድረ በዳ ምድረ በዳ ብዙ ምድረ በዳዎች አሉ አይደለም? እህል አይበቅልባቸው ሰውን ግን ማገልገል ነበረባቸው እኮ እነዚህ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እንደ ኢሳይያስ 35 ምድረ በዳውን ለም ለማድረግ ነው። ተፈጥሮውንም በራሱ ምን ሊያደርገው ነው የሚመጣው? ሊፈውሰው ነው የሚመጣው። ምድርን በመርገም ምክንያት እያለቀሰች ይመስለኛል። አስራ ሶስተኛው ጌታ የሚመጣው ለምንድን ነው? አመፀን ሁሉ ሊሽር ነው። ራእይ 27 ራእይ 11 15 አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ከ24 እስከ 28 እንድታነቡት እጠይቃለሁ። በገላትያ ምዕራፍ 5 ከ16 እስከ 19 ይሄ ነገር ተዘርዝሯል። አመፃ ባለፈው ጊዜ ምልክቶች እንዳሉ አመፃ አመፃ አመፃ አመፃ ብዙ ቦታ አለ፣ ብዙ ቦታ አለ። አመፃ አለመታዘዝ ለመንግስታት አለመታዘዝ፣ ለቤተሰብ አለመታዘዝ፣ ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች አለመታዘዝ፣ አመፃ፣ reasoning፣ rationalization፣ wrong የሆነ የተሳሳተ አመክንዮ፣ የተሳሳተ የአእምሮ ማውጠንጠናል። አመፃ ነው ይሄ። ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ግን መንፈስ ቅዱስም ስለሚወርድ እሱም ስለሚገዛ ቤተ ክርስቲያንን በሙሉ ስልጣን እዚህ ስለምታገለግል አመፃ በሙሉ ይጠፋል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አስራ አራተኛው እግዚአብሔርን ክብር ሊገልጥ ነው የሚወጣው። ኢሳይያስ 4 ከ2 እስከ 6፣ ኢሳይያስ 40 ቁጥር 5፣ ማቴዎስ 16 27 ላይ ይሄንን ታዩታላችሁ። ለምን ይመጣል ክርስቶስ? የእግዚአብሔርን ክብር፣ የአባቱን ክብር፣ የመንፈስ ቅዱስን ክብር፣ የክርስቶስ ኢየሱስን ክብር ሊገልጥ ነው የሚመጣው። የራሱ ክብር አልተገለጠም። የአብ ክብር አልተገለጠም። የመንፈስ ቅዱስ ክብር አልተገለጠም። ትንሽ ትንሽ ነው የሚታየው። የካፋ ያህል ነው። ሙሴ ህዝቡን ከዛ ሁሉ መከራ ውስጥ ከፈርዖን ልጅ ነፃ አድርጎ ካወጣ በኋላ ህዝቡ ወደ ጣዖት አምልኮ ሲመለስ በጣም አዘነ አዘነ። ክብርህን አሳየኝ አለ። ምድራችን ምድር ቤተ ክርስቲያን ርቦታል አይተናል፣ ክብሩን የክርስቶስን ክብር አይተናል። በመንፈስ ቅዱስ ስለተጠመቀ የውስጥ አይናችን በርተዋል ግን ገና ነው። እግዚአብሔርን አላየነውም። ሰባ sextillion ከዋክብት ፕላኔቶችን በቃሉ ስልጣን አንጠልጥሎ የያዘውን ጌታ ኢየሱስን እግዚአብሔርን አላየ ነው አላየ ነው ለዚህ እኮ ነው እግዚአብሔር ነኝ የሚሉት <laughs> ሰዎች እኮ የእግዚአብሔርን ክብር ቢያዩት እኮ ኧረ ሆይ ታሪክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ሊባል ኧረ መቆሚያ የማይገኙ መቆሚያ ማያገኙ እና አስራ አምስተኛው ክርስቶስ ለምን ይመጣል? መርገም ሊሽር ነው የሚመጣው። እስቲ ኢሳይያስ 35ን እናንብበው። ይሄ ለምን ይመጣል ጌታ ኢየሱስ? ጌታ ኢየሱስ የሚመጣው መርገምን ሊሽር ነው የሚመጣው። ኢሳይያስ 35 ላይ እንግዲህ ቁጥር አንድ ምድረ በዳውና ደረቁ ምድር ደስ ይላቸዋል፣ በረሃውም ሀሴት ያደርጋል እንደ ጽጌረዳ ያብባል። ምድረ በዳ፣ ደረቅ ምድር። ይሄ ይሄ መቼም የሰው መኖሪያ አልሆነም። ይሄ ደረቅ ምድረ በዳ እንኳን ሊኖርበት ላስቬጋስ የኖራቸው ሰዎች ታውቃላችሁ። ከመኪና ወደ ቤት፣ ከቤት ወደ መኪና አይደለም። ቃጠሎ ጭው ቃጠሎ ነው፣ እሳት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ግን የአየሩን ሁኔታ adjust ያደርገዋል፣ ያስተካክለዋል። ቁጥር ሁለት እጅግ ያብባል ምድረ በዳው፣ በረሃው በደስታ በዝማሬ ሐሴትን ያደርጋል። የሊባኖስ ክብር የቀርሜሊዮስና የሳሮን ግርማ ይሰጧል። የእግዚአብሔርንም ክብር የአምላካችን ግርማ ያያሉ። ብዙ ሰዎች አሉ ዛሬ የእግዚአብሔርን ግርማ ያላዩ ፍጥረታት አሉ። የእግዚአብሔርን ግርማ ያላዩ ምድረ በዳዊ የእግዚአብሔርን ክብር አላየን። በመርገም ስር ነው ያለው። መርገም ያልተሻረ መርገም still አለ ሰዎችን የሚያሰቃይ ቁጥር ሶስት የደከሙትን እጆች አበርቶ የላሉትን ጉልበቶች አድኑ ፈሪ ልብ ላላቸው እነሆ አምላካችን በበቀል በእግዚአብሔር ብድራት ይመጣልና መጥቶም ያድናቸዋልና በርቱ፣ አትፍሩ በሏቸው ይላል። በዛን ጊዜም የቦሮች አይን ይገለጣል፣ የደንቆሮችም ጆሮ ይከፈታል። በዚያን ጊዜ አንካሳ እንደሚዳቋ ይዘላል፣ የዲዳ ምላስ ይዘብራል። በምድረ በዳ ውሃ በበረሃ ፈሳሽ ይፈልቃል። ደረቂቱ ምድር ኩሬ የጥማት መሬት የውሃ ምንጭ ትሆናለች። ቀበሮ የተኛበት መኖሪያ ልምላሜና ሸምበቆ ደንገልም ይሆንበታል። በዚያም ጎዳናና መንገድ ይሆናል። እርሱም የተቀደሰ መንገድ ይባላል። ንጹሐንም ያልሆኑ አያልፉበትም፣ ለንጹሐን ግን ይሆናል። ተላላፊዎችና ሰነፎች እንኳ አይሰቱበትም ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጣም የሚደንቅ ነው። ለምን ይመጣል ጌታ? መርገምን ሊሽር ነው የሚመጣው። መርገም ቆሻሻ ነው። የተረገምህ ሁን ማለት እኮ ክፉ ሁሉ ይድረስብህ፣ ከክፉ የሚከለክልህ አይኑር ማለት እኮ። ለምሳሌ ዘዳግም 28 ላይ ባመፅን ጊዜ ህግን ስርዓቴን ባልተቀበልክ ጊዜ በንዳድ፣ በጥብሳት፣ በትኩሳት፣ በእከክ፣ በቋቁቻ፣ በሽፌ፣ በባጭ በጎርፍ እመትሃለሁ ሰማይን ነሐስ ምድርን ብረት አድርግብሃለሁ ምድሪቱን እንዳታርስ አደርጋለሁ ማለት እኮ መርገም ምድራችን አተራመሰው። መርገም ዝረኝነትን አመጣብን። ጎጠኝነትን፣ የወገኔ ልጅ ባይነትን አመጣብን ዘረኝነት እና ጌታ ኢየሱስ ይመጣል። ለምን ይመጣል? መርገምን ሊሽር ነው የሚመጣው። አስራ ስድስተኛው ዓለም አቀፍ ሰላምና ብልጽግና ሊያመጣ ነው። ጌታ ለምን ይመጣል? ዓለም አቀፍ ሰላም፣ ዓለም አቀፍ ብልጽግና ነው የሚያመጣው። ቅድም ያነበብኩላችሁ ክፍል ነው ኢሳያስ ሁለት ከአንድ እስከ አራት ላይ ማረሻቸውን ማለት ሰይፋቸውን ማረሻ ጦራቸውን ማጭድ ለማድረግ ያቀጠቀጣሉ ይላል። በቃ ወደ ሁሉ ነገር ወደ ልማት ወደ holistic development ነው የሚሄደው። ኢዩኤል ምዕራፍ 3 9 እና 10 ማጭዳቸውን ሴፍ ማጭዳቸውን ሴፍ መዶሻቸውን በደርግ ዘመን ደግሞ የተነገረ ነበር። መዶሻቸውን ጦር ለማድረግ የቀጠቀጡበት ጊዜ ነው። እዚህ ጋር ስንመለከት ግን ተቃራኒውን ነው የምናየው። የመጀመሪያው ወደ ጦርነት ነው። የ international መዝሙር የሚባል መዝሙር በደርግ ጊዜ ይዘመር ነበር። ትዝ ይላችኋል። ተነሱ የረሃብ እስረኞች፣ ተነሱ የምድር ጎስቋሎች፣ ፍትህ በሚገባ ይበየናል፣ ሻል ያለ ዓለም ይታያል። ተነሱ ባሮች፣ ጣሉ ቀንበር፣ ኢምንትነን እልፍ እንሁን። የፍጻሜው ጦርነት ነው። ሁሉም ዘብ ይቁም በቦታው። እንግዲህ ይሄ በደርግ ዘመን አርባ አራት ዓመት ግድም ማለት ነው። ወደ አርባ ዓመት ግድም ይሄ መዝሙር ይሄ የዓለም አቀፍ የወዛደሮች መዝሙር ተዘመረ። ምንድን ነው? ተነሱ ተነሱ ተነሱ ተነሱ ወደ ጦርነት እንሂድ አሉ። አሁን እንግዲህ አርማጌዶን ጦርነት ተዘጋጅቶላቸዋል። ርፍ ይሏታል ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ያሳርፋቸዋል። ተነሱ ነው ተነሱ፣ የረሃብ ስናዮች፣ የምድር ጎስቋሎች፣ ፍትህ በሚገባ ይበየናል። በራሳቸው ታግለው በራሳቸው ተዋግተው እንደሚያሸንፉ ነው የሚመስላቸው፣ ግን አይደለም። ያው እግዚአብሔር የድሆች አምላክ ስለሚደርስ ሰዎችን ያሳርፋል ማለት ነው። ዓለም አቀፍ ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ዓለም አቀፍ ሰላም፣ ዓለም አቀፍ ብልጽግና ነው የሚሆነው። አስራ ሰባተኛው ሁሉን ለመጠቅለል ኤፌሶን አንድ አስር ላይ እስቲ ሁሉን እናንብበው ይሄንን ኤፌሶን አንድ አስር ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ለምንድን ነው የሚመጣው? ክርስቶስ ከሚመጣባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች ኤፌሶን አንድ አስር ላይ እንዲህ ይላል በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለውን ሀሳቡም በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው ይላል። አሁን በክርስቶስ አልተጠቀለልም። አሁን ሰባቱ ራሶች፣ አስሩ ቀንዶች በዝግጅት ላይ ናቸው። ወደ ከፍታ ለመውጣት እየተሽቀዳደሙ ነው ያሉት። ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ግን ይሄ ሁሉ ጸጥ ይላል። ሁሉ ነገር ለሱ ምን ይሆናል? ሁሉ ነገር ለሱ ተገዢ ይሆናል፣ ይጠቀላላል ማለት ነው። ሁሉ ነገር ለክርስቶስ ኢየሱስ ተገዢ ይሆናል። በክርስቶስ ኢየሱስ ስር ይጠቀላላል ማለት ነው። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በክፍል አራት ውስጥ ነው ምንድን ነው? የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአትና የሚመጣባቸው ምክንያቶች የሚለው ነው ያየው። እዚህ ላይ እንግዲህ ከሰላሳ አምስት ምክንያቶች ውስጥ ማለት ነው ከሰላሳ አምስት ምክንያቶች ውስጥ አስራ ሰባት ግማሹን ያህል ብቻ ነው ያሳየዋቸው እና ትልቁ ተስፋ ልናደርግበት እንግዲህ ቅዱሳን ምንድን ነው አሁንም ምንድን ነው ከዚህ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ጋር ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ጋር ቅዱሳን ሊኖራችሁ የሚገባ ቅዱሳን ሊኖረን የሚገባ አቋም ሊኖረን የሚገባ ዝግጅት ምንድን ነው? ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እንግዲህ ከቁጥር 40 እስከ 44 ጌታችሁ በምን ሰዓት እንደሚመጣ አታውቁምና እንግዲህ ምን ሆኑ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ እንግዲህ መነጠቅ ይቀድማል፣ ዳግም ምጻት ይከተላል። ዳግም ምጻቱ እኛም ማብረን ነው የምንመጣው። <laughs> ለዛ ግን ቀዳሚ ነገሩ ለእኛ መነጠቁ ነው። ለመነጠቁ ነው አሁን እኛ የምንዘጋጀው እና ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 11 እስከ 13 ደግሞ ስንመለከት እሱ ላይ እንግዲህ እናንብብና ይሄኛውን ክፍለ ጊዜ ለማቆም ሞክራለሁኝ። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ይህ ሁሉ እንዲህ የሚቀልጥ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቀን መምጣትና መምጣት እየጠበቃችሁና እያስቸኮላችሁ አንደኛ እንግዲህ ቅዱሳን ጠብቁ፣ የመነጠቅን ቀን ጠብቁ፣ የምጽአቱንም ቀን ጠብቁ። ለሺ ዓመት ለመንገስ ነው የምንመጣው። እየጠበቁ ጠብቁ ብቻ መጠበቅ ብቻ በቂውን አይደለም። አስቸኩሉ አይደለም የሚለው እዚህ ጋር እየጠበቃችሁና እያስቸኮላችሁ ይላል። አንድ በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርን በመምሰል እንደምልትሆኑ ይገባችኋል። በቅዱስ ኑሮ አገኛችሁ። በእውነት እኛ ስንሄድ ልብ በሉ ይኸው በሰማይ ያለው እግዚአብሔር አባታችን ቅዱስ፣ በሰማይ ያለው ጌታ ኢየሱስ ቅዱስ፣ በሰማይ ያለው መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ፣ ቀንና ሌሊት ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እያሉ እግዚአብሔር ስላሴን የሚያመልኩት መላእክቶች ቅዱሳን ናቸው። መላእክቶች ቅዱሳን ናቸው። ኢየሩሳሌም ማንም ሊቀርብ በማይችል በድንቅ ብርሃን የሚኖረው እግዚአብሔር አባታችን የሚኖርባት ከተማ ያዘጋጀልን ከተማ ቅድስቲቱ ነው የምትባለው። ቅድስቲቱ ከተማ ነች። ላማን ላይ በሰማይ ወተቷንም ላይ አይደለችም። ስካይ ስፓይ ስካይ አይደለችም። ከተማይቱ ቅድስት ናች። መላእክቱ ቅዱሳን ናቸው። ያረጉትና ከታችኛው ገነትም ሆነ ከሞቱ በኋላ ስጋቸው የበሰበሰ ጻድቃ መንፈሶች ጉባኤ በቅዱሳን ውስጥ ነው ያሉት። አለቀ። ቅድስናቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው የታጀ። የምንመራበት በእጃችን ላይ ያለው መጽሐፍ ቅዱሳችን ቅዱስ ነው። መላእክቶች ቅዱሳን ናቸው። እኛ እርኩሳን ልንሆን አይገባም። አገኛችሁት ወገኖች? ስለዚህ እንዴት ጠብቁ ይልናል መጽሐፍ ቅዱሳችን ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርን በመምሰል እንደምን ልትሆኑ ይገባችኋል። ስለዚያች ቀን ሰማያት ተቃጥሎ ይቀልጣሉ፣ የሰማይ ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይፈታል። በእውነት ይሄ በትኩሳት አሁን በመለኮታዊ ቃል የተያዘ በቃሉ የሚፈታ የሚቀልጥ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር እንዳያጣላን ቅዱሳንን ሌሎችንም ሰዎች እንድናሰናክል እንዳያደርገን ቲቶ ምዕራፍ ሁለት እስቲ ናብቦ ቲቶ ቲቶ ምዕራፍ ሁለት ላይ ቁጥር 11 ጀምሮ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ሰዎችን ሁሉ የሚያድን ወደ እሱ የመጡትን ነው ታዲያ እኔ አምላክ ነኝ የሚሉትን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእሱ ልጆች አይደሉ ኃጢአታቸው ያልተሰረየ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑትን በወይኑ ግንድ ውስጥ የገቡትን ነው የሚያድነው ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓላማዊ ምኞት ክደን ይላል። እንዴት እንጠብቀው ጌታ ኢየሱስ? የመነጠቀናችን እንዴት እንጠብቀው? ኃጢአተኝነትን ዓላማዊ ምኞትን ክደን ነው። ዓላማዊነት ሲባል ይሄ ሴኩለሪዝም እንግዲህ እሱ ባህሉ አለ። አሁን እኛ እንበላለን፣ እንለብሳለን፣ እንጠጣለን፣ መኪና እንነዳለን፣ አውሮፕላኑም ከተኛ አውሮፕላኑ እናሽከረከረ ኢት እኮ ነው። ከዘላለም መንግስት ጋር እኮ ሲያዝ አሁን ወርቅ አሁን ለምሳሌ እኔ እቺ ጣቴ ላይ ያለችው ወርቅ እኮ በቃ እቺ ነች እኮ እቺ ጋር በቃ እኔ ጋር ያለችው። ይሄኛው ስጋዬ ሲበሰብስ ወይም በቅጽበት ዓይን ሲለወጥ በሰማይ ሲሄድ ግን አሁን እቺ ጣቴ ላይና አንገት ላይ ጆሮ ላይ የምትንጠለጠለው ወርቅ እንደ ድንጋይ አሁን ረግጠን እንደምንሄደው ድንጋይ ነው በሰማይ። ምክንያቱም ሰውነታችን በጣም የተለየ ስለሚሆንና የከበርን ስለሆነን ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ምንድን ነው የሚለን? አኗኗራችን አኗኗራችን ዓለማዊ ምኞት ክደን ነው የሚለው። የተባረከው ተስፋችን እርሱም የታላቁን አንድ አምላካችንን ሁለት የመድኃኒታችንን ሶስት የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እንጠብቅ። ራሳችን በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል። በምን እንድንኖር? በጽድቅ። ይህንን ክርስቲያኖች አትርሱ። በተለይ አገልጋይ ነን የምትሉ ወደ ጋለሞታይቱ ቤተ ክርስቲያን ዘመቻ የጀመራችሁ አገልጋዮች በእውነት መለስ በሉ። እኔ ማንም ሰው በማይንድ ውስጥ የለም፣ ግን ብዙ ይባላል። በፌስቡክ ላይ ብዙ፣ በዩቲዩብ ላይ ብዙ አነባለሁ። ብዙ የሚነቀፉ ክፍሎች አሉ። እግዚአብሔርን የሚያሰናክሉ የቅድስና ነገር የሌላቸው እግዚአብሔርን የመምሰል ነገር የሌላቸው ብዙ አሉ። ይቻላል። እድሉ አሁን አሁን በሩ አልተዘጋም። እንኳን አሁን ይቅርና ቤተክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ ብትቀሩም እንኳን በሰባቱ ዓመት መከራን በሩ ላይ ይዘጋ ይችላል። ታመልጡታላችሁ። እኔ ራሴን እንግዲህ እየካኩ አይደለም። እግዚአብሔር እንግዲህ እየረዳን ስላለ በዚህ ሁኔታ ጌታን መነጠቃችን እንጠብቅ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አጭር ጸሎት እናድርግ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን፣ እንሰግድልሃለን፣ እናመሰግናለን። እመጣለሁ ስላል ስፍራ ስላዘጋጀህልን እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ በል። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ንገስም እንድንጠብቅህ እንደ ፈቃድህ እንደ ሀሳብህ በቅድስና በንጽህና እያሸኮንህ እንድንጠብቅ በቅድስና ራሳችን እየያዘን እንድንመላለስ እንድትረዳን እንጸልያለን። ቀሪ ጊዜያችንን ባርክልን። ሁሉ ለክብርህና ለበረከታችን ይሁን። በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።